Heute ist der 20.02.20. Ein Donnerstag, wunderschönes Wetter. Wir sind hier in den Dolomiten in Colfosco am Lift Sotlisia. Wir werden uns jetzt aufmachen zum Skigebiet Araba Marmolada. Und los geht's! fahren jetzt mit der Borisbahn hinunter nach Carvara, nehmen dann die Boe-Bahn auf den Piz Boe. Wir sind jetzt hier auf dem Piz Boe und werden jetzt rüberfahren zu Araba und Marmolada. Ja, war gut. Ich glaube, wir müssen links rum, ne? Wir müssen links rum. Ich versuche jetzt kurz zu Schwinge. Jetzt geht's los. Von Burz nach Araba. Okay. musíme určitě mít někoho vizi, to je poznat. Ten jeden bude se pak dosadit poslední, jak se